कृषि यान्त्रीकरणमा वृद्धि व्यवसायिक कृषि विकास र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ सलोम एग्रिकल्चरको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना हुँदैछ पाँचौ राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी दुई हजार अठहत्तर कृषि यन्त्र औजार उपकरण तथा प्रविधिको वृहत प्रदर्शनी साथमा मेड इन नेपाल प्याभिलियन तथा कृषि कर्जा मेला मिति यही चैत नौदेखि बाह्र गतेसम्म स्थान एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन समय बिहान दसदेखि साँझ पाँच बजेसम्म आउनुहोस् नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा सहभागी बनाऊ कृषि यान्त्रीकरण मेला विशेषमा स्वागत छ यहाँ भर्खरै यही एक दुई दिन पछाडि नै यही चैतको नौदेखि बाह्र गतेसम्म चितवनमा चाहिँ सलोम पाँचौँ कृषि यान्त्रीकरण मेला आयोजना हुँदैछ र यो आयोजना गर्ने चाहिँ बेसिकल्ली दुईवटा संस्था भनौँ नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय त्यस अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दुईवटा सरकारी संस्था र नेपाल कृषि व्यवसायी सङ्घ कृषि यन्त्र व्यवसायी सङ्घ जसले चाहिँ कृषिको यन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्छ जसलाई हामी नामिया भन्छौँ र यी दुईवटा संस्था मिलेर चाहिँ यहाँ एउटा मेला आयोजना गर्दैछ चार दिन लामो यो मेला हुन्छ र यस मेलामा नेपालमा पहिलोपटक ब्याङ्किङ सेक्टरबाटै लगानी भएको एउटा कृषि कम्पनी छ जसलाई हामी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड भन्छौँ जसमा धेरै सेयर होल्डर हुनुहुन्छ र पहिलोपटक कृषि कम्पनीले आइपिओ समेत जारी गरेको र त्यस कम्पनीको महाप्रबन्धक राम शरण तिमल सिन्हाजी हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग यसबारेमा छलफल गरौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत धन्यवाद नमस्कार सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा किसान टेलिभिजनप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अब मैले अहिले ब्याकग्राउन्डमा पनि भने कि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो हामीले कुरा पनि गरिरहेछौँ र रिसेन्टली हामीले क्लब हाउसतिर कुरा गर्दाखेरि पनि म तपाईँलाई एउटा रिफरेन्स दिउँ यसरी आइपिओ जारी गरे कृषि कम्पनी खोल्न पाए हुन्थ्यो अब खाद्य सुरक्षाको समस्या छ वार पनि भइरहेछ त्यसमा हाम्रो जनसङ्ख्या नि बढिरहेछ भन्ने कुरा भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँहरूको नाम पनि आएको थियो अलिकति यसको सिस्टम कसरी हो थोरै बताइदिनु न हुन्छ अब सर्वप्रथम त मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको कुरा गर्दै गर्दा हामीले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको भूमिकालाई नै हामीले यहाँ प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम त जसरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेडले स्याङ्जा जिल्लाबाट स्थापना भएर दूरदराजमा वित्तीय सेवाहरू चाहिँ पुर्याउँदै गर्दाखेरि के देखियो भन्दा जस्तो वित्तीय सेवाहरू दूरदराजमा जहाँ चाहिँ मुख्य आयस्रोतको रूपमा चाहिँ कृषि रहेको छ त्यहाँ पुर्याउँदै गर्दा चाहिँ किसानहरूबाट विशेष गरी महिलाहरूबाट साना तथा लघु व्यवसायीहरूबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन वित्तीय आवश्यकता थियो त्यो त पाउनुभयो तर त्यो वित्तीय आवश्यकतालाई सही सदुपयोग गर्न त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि विशेष गरी कृषिमा अब कृषि भन्ने बित्तिकै वित्तीय कुराहरू दिएर मात्रै चाहिँ नहुने देखिसकेपछि किसानहरूबाट के आयो भन्दा हामीलाई मल बिउ विषादी औजार उपकरण नयाँ नयाँ प्रविधि र हामीले उत्पादन गरिसकेको वस्तुहरू चाहिँ बजारमा उचित मूल्य पाइएन कहिले मूल्यको एकदमै धेरै चाहिँ फ्लक्चुएसनहरू भयो त्यो भएर चाहिँ हामीलाई त्यसमा पनि काम गर्ने कम्पनीहरू भयो भने चाहिँ वास्तविक रूपमै जुन वित्तीय परिचालन ब्याङ्कहरूले गरिरहेको छ भिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ राहत हुन्थ्यो भनेर चाहिँ किसानहरूबाट महिलाहरूबाट चाहिँ त्यो कुराहरू आइसकेपछि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ संस्थागत रूपमै चाहिँ कृषिमा काम गर्नुको लागि कम्पनीको आवश्यकता पर्छ भनेर मुक्तिनाथ विकास विकास ब्याङ्कको पच्चिस प्रतिशत लगानीसहित नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा सफल आठ सय त्रिसठीजना व्यावसायिक व्यक्तिहरूको लगानीमा दुई हजार पचहत्तर साल भाद्र चौध गते चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको जन्म भएको हो र जसमा यसको स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा के कुराहरूलाई ध्यान दियो भन्दा अहिले नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न कम्पनीहरूले त्यसमाथि प्राइभेट कम्पनीहरूले लगानी गरे पनि जुन हिसाबमा आसादित रूपमा अर्थतन्त्रमा एउटा चाहिँ टेवा पुर्याउने हिसाबमा अर्थतन्त्रलाई भनौँ जुन कृषिको कुलग्रास्त उत्पादनमा योगदान छ त्यसलाई अझै बढाउनको लागि र वास्तविक रूपमै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ नसकेको देखिरहँदाखेरि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के फिल गर्यो भन्दा जति पनि अहिले कामहरू भइरहेको छ त्यसमा डुप्लिकेसन छ एउटा पक्ष चाहिँ सबैले एउटै कामलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुभएको छ कृषिमा अनुसन्धान छैन अनुसन्धान नगरी चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ र त्यो व्यावसायिक रूपमा पनि उतार चढावहरू आइरहेर व्यवसायहरू आउने र जा जाने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यति ठुलो क्षेत्र जुन कुल ग्रास्थ उत्पादनमा आजको दिनमा तेइस प्रतिशत करिब चाहिँ यसले योगदान दिएको छ यो क्षेत्र चाहिँ संस्थागत चाहिँ भएको देखिएन यहाँ चाहिँ जसरी अब खाद्यान्न भनेको त हामीले भन्छौँ नै घाँसपास कपास भनेको मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँग पर्छ र अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू कृषिको कुराहरू चाहिँ मानव स्वास्थ्यसँग पनि जोडिने हाम्रो दैनिक चाहिँ हातमुख जोड्ने भनेर भन्छौँ त्यो खाद्यान्नसँग जोडिने भएको कारणले गर्दा यो कृषिलाई चाहिँ संस्थागत पर्छ भनेर विशेषतः यी दुईवटा कुराहरूलाई लिएर चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको जन्म भएको हो अब धेरै आठ सय सतसट्ठी भन्नुभयो अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ थोरै पैसा हुनेले पनि तपाईँहरूसँग आबद्ध हुन सक्छ कि अथवा कुनै एउटा सिलिङ केही तोक्नु भएको छ कस्तो सिस्टम होइन हामीले सुरुमा त त्यसरी कुनै पनि सिलिङ चाहिँ तोकेनौँ अब लगानी कृषि कम्पनी खुल्दैछ भन्ने भइसकेपछि अब बैङ्कको पनि लगानी रह्यो त्यहाँ रहने कर्मचारीहरूको पनि लगानी रह्यो बैङ्कमै रहनुभएका लगानीकर्ताहरूको पनि रह्यो र बाहिरबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ कृषिमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ त्यसपछि त्यो त्यो कलेक्सन भयो त्यो फन्ड पनि हामीले जुन चाहेको थियौँ त्यो कलेक्सन भएर हामीले चाहँदा चाहँदै पनि अन्य धेरै हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा जोडिन खोज्नु भएको थियो तर पनि हामीले अब सुरुमै चाहिँ धेरै पैसा उठाएर त्यसलाई लगानीको एउटा वातावरण नबनिकन एउटा चाहिँ विश्वासनीय विश्वसनीय चाहिँ हाम्रो जुन लगानी गरेर चाहिँ प्रतिफल आउने वातावरण नबनिकन चाहिँ धेरै पैसा उठाएर राख्दा पनि त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अब एक अरबको हामीले अधिकृत पुँजी चाहिँ राखेका थियौँ र सुरुमा चालिस चालिस करोड चाहिँ हामीले चुक्ता पुँजी गर्ने भनेर त्यो हिसाबमा हामी त्यति हाम्रो उठिसकेपछि त्यो प्रतिबद्धता भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई रोकेका पनि थियौँ हजुर अहिले चाहिँ अनि जस्तो नि अब कम्पनीहरूको त लिमिटेड कम्पनी भनेको त तपाईँको एक किसिम हाम्रोमा ब्याङ्क जस्तो हो हजुर हामीले सुनेको ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने सुन्थ्यौँ अब तपाईँहरूको वार्षिक साधारण सभा हुन्छ होला लाभांश बाँड्छ होला हजुर यता कृषिमा पटक्कै नाफा हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ कस्तो छ अलिकति सिनारी बताइदिनु त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन त्यो चाहिँ हामीले सर्फेसियल्ली गइयो भने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हामीलाई जसको चाहिँ लङ टर्म भिजन हुँदैन हामीले चाहिँ अब अहिले कस्तो परिपाटी छ भन्दा किसानकोमा बिस रुपियाँमा चाहिँ उत्पादन भएर खरिद भइरहेको छ बजारमा असी रुपियाँ छ यसमा चाहिँ चालिस चार सय पर्सेन्ट भनौँ न नाफा चाहिँ छ भन्ने हिसाबमा पनि अनुसन्धान राम्रोसँग नगरिकन त्यो वस्तुको नेचर नबुझिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू बाहिर आइरहेको छ केही लगानीकर्ताहरू पनि त्यो हिसाबमा आउनु भएको छ तर बिल्कुलै रूपमा के छ भने कृषिमा एउटा त लङ टर्म भिजन चाहिन्छ हामीले काम गर्नलाई कहिले घाटा हुन्छ कहिले नाफा हुन्छ तर एकीकृत रूपमा चाहिँ हामी लामो समयसँग त्यसमा काम गरेर जाँदै गर्दा चाहिँ नाफा त हुन्छ नै व्यवसाय गरिसकेपछि नाफा भएन भने त त्यो व्यवसायको अर्थ नै भएन अब हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा कृषि कम्पनी स्थापना भयो पचहत्तर सालमा एक डेढ वर्ष त हामीले देशभरिका विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने समूह सहकारीसँग चाहिँ तालिमको कार्यक्रम आयोजना गर्ने लगायतको विभिन्न के छ त समस्या के गर्न सकिन्छ भनेरै हामीले व्यतीत गऱ्यौँ र विगत दुई वर्षदेखि हामी चाहिँ एक्टिभली बजारमा हाम्रा वस्तु तथा सेवाहरू आउने गरेर चाहिँ काम सुरु गरेका छौँ र यो दुई वर्षको हाम्रो प्रतिफल हेरियो भने भने बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको पहुँचको कुरादेखि लिएर किसानहरूलाई सहजीकरणको कुरादेखि लिएर र जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको लगानीलाई पनि प्रतिफल दिने हिसाबमा चाहिँ हामी लगभग पुगिसकेको अवस्था छ र हामी चाहिँ अबको एक दुई वर्षभित्रमा चाहिँ राम्रो प्रतिफल लगानीकर्तालाई चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो आत्मविश्वास पनि रहेको छ र त्यही अनुसार हाम्रो कम्पनीको संरचना हाम्रा कर्मचारीहरू लगायत हामीले व्यवस्थापनलाई चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ खास गरिकन के के उत्पादन के के उत्पादनको क्षेत्रमा के के बजारीकरणको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले लगानी गर्नुभएको छ मुख्यतः हामीले चारवटा क्षेत्रगत विषयहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसलाई समष्टिगत रूपमा हामीले कृषकसँग मुक्तिनाथ अभियान भनेर चाहिँ सुरु गरेका छौँ त्यसले चारवटा क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्छ एउटा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि दोस्रो भनेको प्रविधि हस्तान्तरणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ तेस्रो भनेको हामीले पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मूल्य श्रृङ्खला व्यवस्थापनका कुराहरूमा काम गरिरहेका छौँ भने चौथो हामीले बजारीकरणसँग सम्बन्धित चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यो कामहरू गर्दै गर्दा हामीले त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा किसानलाई आवश्यक चाहिँ गुणस्तरीय मल विषादी औजार उपकरण लगायतका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ प्रविधि हस्तान्तरणमा हामीले अहिले भइरहेको प्रविधिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू विभिन्न नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू ड्रोनदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो डिजिटल एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ भने सँगसँगै किसानहरूलाई तालिम लगायतका अन्य सुविधाहरू पनि हामीले दिन गइरहेका छौँ दिइरहेका छौँ त्यस्तै तेस्रो हाम्रो पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि वस्तुको उत्पादन छ बजार पनि छ तर बिचका कोल्ड चेनको कुरा कोल्ड स्टोरेजको कुरा वेयर हाउसको कुरामा समस्या छ भने त्यसमा हामीले चाहिँ अरू व्यवसायीहरूमा हामीले स्थापना गरिदिने र हामी आफैले पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गरेर ती कामहरूमा पनि हामीले अहिले काम सुरु गरिसकेका छौँ भने चौथो बजारीकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजारहरूमा किसानका उत्पादनहरूलाई हामीले जोड्ने र सँगसँगै हामीले केही वस्तुहरूलाई हामीले निर्यात पनि गरिसकेका छौँ उदाहरणको लागि हामीले लास्ट इयर चाहिँ डाबर इन्डियालाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ करिब असी लाखको मह चाहिँ हामीले निर्यात पनि गरेका थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ अब यो बारेमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी छलफल गरौँला किनभने यो नयाँ विषय पनि भयो तर धेरै चाखलाग्दो विषय भयो अब हामी यो कृषि यान्त्रिकरण मेलातिरै जाउँ यसमा चाहिँ यहाँहरूको कस्तो खालको उपस्थिति हुन्छ या यहाँको यही अहिले भनेका कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न गर्नलाई हो कि अथवा अरू कुनै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू के हुन्छ भन्नुहोस् हामीले दुईवटा हिसाबमा चाहिँ मेलामा उपस्थित भइरहेका छौँ पहिलो भनेको हामी जुन नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घले आयोजना गर्न लागेको पाँचौँ कृषि यान्त्रिकरण मेला दुई हजार अठहत्तर जुन रहेको छ त्यसमा हामी प्रायोजकको रूपमा रहेका छौँ एउटा पक्ष यो रह्यो भने दोस्रो चाहिँ हामीसँग जति पनि अहिले तिन सय पचासभन्दा बढी रेन्ज रेन्जका नेपालमै उत्पादित भएका अथवा बाहिरबाट आयात गरिएका गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरू हामीसँग उपलब्ध छन् र ती वस्तु तथा सेवाहरूलाई हामीले त्यहाँ तिनवटा स्टल पनि हामीले लिएका छौँ जस्तो त्यहाँ हाम्रो कृषक कृषक समूह सहकारी लगायत कृषिसँग सम्बन्धित महानुभावहरू चाहिँ भ्रमण गर्दै गर्दा अन्ठानब्बे नम्बरको स्टल हाम्रो रहेको छ त्यो अन्ठानब्बे नम्बरको स्टलमा हामीसँग भएका ती सम्पूर्ण जस्तो मल बिउ विषादी औजार उपकरण लगायतका अन्य प्रविधिहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ त्यो आयात गरिएका विशेषतः आयात गरेर यहाँ हामीले चाहिँ अहिले बजारीकरण गरिरहेको वस्तुहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ त्यस्तै हामीसँग सी एकतिस गरेर पनि एउटा स्टल छ नेपाली प्या प्याभिलियन भनेर जुन नेपालमै उत्पादित भएको वस्तु तथा सेवाहरू जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल राखेका छौँ अनि विभिन्न खाद्यान्न जस्तो नेपालमै उत्पादित भएका गेडागुडी पिठो सातु लगायतका विभिन्न खाद्यान्नको वस्तुहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ भने सँगसँगै हामीले चाहिँ जैविक मल र जैविक नियन्त्रण नियन्त्रकमा चाहिँ रोग र किरा नियन्त्रक विभिन्न नेपालमै उत्पादित भएको रैथाने वस्तुहरू राखेका छौँ भने त्यहाँ हामीले ड्रोन पनि नेपालमै एसेम्बल भएको ड्रोन पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ भने त्यस्तै हाम्रो ड्रोन चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ एउटा त सर्वेको लागि कृषिमा कहाँ समस्या छ कहाँ अवसर छ लगायतको हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजीसँग जोड्नको लागि जुन डाटा म्यानेजमेन्टको कुराहरू रहन्छ त्यसमा प्रयोग हुन्छ भने दोस्रो भनेको चाहिँ मानिसले सिधै गर्दाखेरि जुन चाहिँ एकदम लेबर इन्टेन्सिभ कुराहरू रहन्छ स्प्रे गर्ने त्यसपछि सबैतिर चाहिँ जस्तो हामीले हातले अथवा हामीले स्प्रेयरबाट स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने काहीँ थोरै काहीँ बढी स्प्रे हुने गरेको छ जसले गर्दा बिरुवाको पातलाई चाहिँ डढाउने त्यसपछि बिरुवालाई नै असर गर्ने पनि भइरहेको अवस्थामा ड्रोनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ हामीले विषादीहरू पनि छर्किन सकिन्छ र सँगसँगै चाहिँ यो ड्रोन र सेटेलाइट इमर्जिङ सिस्टमबाट चाहिँ जुन अहिले चाहिँ लेटेस्ट नेपालको लागि चाहिँ नयाँ प्रविधि पनि हो कृषि क्षेत्रमा जसले चाहिँ यो डिजिटल एग्रिकल्चरलाई जोड्न र हाम्रो मानिसले काम गरेर जुन चाहिँ अलि ल्याब लेबर इन्टेन्सिभ भइरहेको छ हाम्रो खर्चहरू बढिरहेको छ त्यो खर्चहरूलाई घटाउनको लागि चाहिँ विशेषतः ड्रोनले चाहिँ काम गर्ने गर्छ र अघि मैले जोडेँ जस्तै हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा यो अहिले नेपालमा ग्रिन हाउस पोली हाउसको ग्लास हाउसको प्रचलन चाहिँ एकदम बढ्दै गइरहेको छ अफ सिजनमा चाहिँ खेती गर्न विशेष त पाहाडी क्षेत्रमा त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ मोइस्चर कन्ट्रोल गर्ने त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ ह्युमिडिटी कन्ट्रोल गर्ने लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ माटोको तापक्रम कति छ लगायत हेर्नको लागि त्यो प्रविधि मैत्री बनाएर हेर्नको लागि पनि हामीले एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ग्रिन हाउसको मोडल पनि त्यो नेपाली प्याभिलियनको सी एकतिस भन्ने हाम्रो स्टलमा चाहिँ चाहिँ राखेका छौँ भने सँगै हाम्रो चाहिँ तेस्रो स्टलको रूपमा चाहिँ जी चौध भनेर हाम्रो छिर्दै गर्दा मेन गेटबाट छिर्दै गर्दा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ स्टल रहेको छ जुन स्टलमा चाहिँ हामीले ठुला ठुला ट्र्याक्टरहरूमा लाग्ने चाहिँ इम्प्लिमेन्टहरू हेभी इम्प्लिमेन्ट भनिन्छ जसलाई यो चालिस एचपीभन्दा माथिको ट्र्याक्टरहरू जुन हाम्रो तराई क्षेत्रमा विशेष त प्रयोग हुन्छ त्यसमा लाग्ने खन्नको लागि कल्टिभेटर रोटाभेटर रोटरी टिलर त्यसपछि यो हाम्रो सिड ड्रिलर बिउ छर्नको लागि त्यसपछि बुम स्प्रेयर लगायतको ठुलो ट्र्याक्टरहरूमा जोड्न सकिने इम्प्लिमेन्टहरू गुणस्तरीय इम्प्लिमेन्टमा चाहिँ हामी गइरहेको छौँ त्यो सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो सी जी चौध भन्ने स्टलमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडसँग आइसकेपछि कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ एउटै छानामुनिबाट पाइन्छ भन्ने म्यासेज पनि चाहिँ यो मेलाबाट चाहिँ हामी दिन खोजिरहेका छौँ होइन यहाँहरूको वस्तु तथा सेवाको बारेमा त जानकारी हुने नै भयो मान्छेले आएर त्यो बाहेक जस्तो धेरै मान्छेलाई त्यो कम्पनी कसरी बनो कसरी बन्न पाइँदो रहेछ भन्ने पनि जानकारी हुनसक्छ चाहेको हुनसक्छ यसबारेमा पनि यहाँहरूले त्यहाँ केही त्यस्तो जानकारी दिनुहुन्छ जसलाई सोध्यो भने हामीले एकदमै त्यहाँ चाहिँ जस्तो विशेषतः सुरुमा मैले अघि जोडेको जस्तै नेपालमा कृषिमा संस्थागत रूपमा काम गर्ने संस्थाहरू चाहिन्छ भनेरै हामीले स्थापना गरेको र कृषिमा हामीले चाहिँ डुप्लिकेसन एकदमै देखेको कारणले गर्दा दोहोरोपना कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना कम्पनीको कामहरूमा ट्रेडिङमा सर्भिसमा देखिएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा के म्यासेज दिन खोजिरहेका छौँ भने नेपालमा जति पनि प्रविधिहरू चाहिन्छन् अन्य विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू कृषिमा चाहिन्छ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी चाहिँ त्यसलाई लिड गर्नको लागि तयार छ हामी छरिएर विभिन्न ठाउँमा रहेर जो जसले चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ हिजो विभिन्न समयदेखि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ आउनुहोस् सहकार्य गरौँ कतिवटा कम्पनीहरूसँग हामी सहकार्य गरेर हाम्रो सहायक कम्पनीको रूपमा पनि अगाडि अगाडि जान सकिन्छ कतिवटा कम्पनीहरूले यहाँ उत्पादन नै गरिरहनु भएको छ भने त्यो उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गरिदिन्छौँ कति कम्पनीहरू बजारीकरणको लागि खुल्नु भएको छ भने हामीसँग भएको उत्पादन वस्तु तथा सेवा दुइटैलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बजारीकरण गर्न मिल्ने गरी पनि हामीले त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ भन्दै जति पनि अहिले कृषिमा लागिरहनु भएको छ र नयाँ कृषिमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि एउटा कमन प्लेटफर्म उहाँहरू सबैलाई सहजीकरण गर्ने सहयोग गर्ने उहाँहरू सबैसँग सहकारी गरेर काम गर्नको लागि नै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको कारणले गर्दा नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुर्याउने हिसाबमा हामीले काम गर्न सक्छौँ र त्यसको नेतृत्व गर्न चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी तयार छ भनेर हामी चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा आएका छौँ स्पष्ट कार्यदिशा हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ र सम्पूर्णलाई चाहिँ गोलबन्द हुनको लागि पनि आह्वान पनि गर्छौँ र त्यो कुराहरू पनि चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक साझेदारहरूले समूह सहकारीले हामीबाट चाहिँ पाउनु हुनेछ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ जानकारीको लागि हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि हुन्छ मेलामा तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको स्थलमा भ्रमण गरेर सेवाको बारेमा यन्त्रको बारेमा प्रविधिको बारेमा त जानकारी लिनुको साथसाथै पनि कृषि कम्पनीसँग जोडिने माध्यम अथवा त्यसका शाखा प्रशाखासँग जोडिने माध्यम सहायक कम्पनीका रूपमा जोडिने माध्यमहरूमा पनि यहाँले छलफल गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ नमस्कार कृषि यान्त्रिकरणमा वृद्धि व्यावसायिक कृषि विकास र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ सलोम एग्रिकल्चरको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना हुँदैछ पाँचौं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी दुई हजार अठहत्तर कृषि यन्त्र औजार उपकरण तथा प्रविधिको बृहत प्रदर्शनी साथमा मेड इन नेपाल प्याभिलियन तथा कृषि कर्जा मेला मिति यही चैत नौदेखि बाह्र गतेसम्म स्थान एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन समय बिहान दसदेखि साँझ पाँच बजेसम्म आउनुहोस् नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा सहभागी बनाऊ